Gravando. Pepsi, accogliamo anche in house, mia. Katia, accogliamo não non per attività con Bruce, mia cam. Ah, não não não sarà tramite squadra se di E com, fala que seria Não comprimo o erro nem qualquer, raro que outro cachorro ratean, não albeira ah, não cacete que já, já vira para o meu nome. Não será foi, meu, não não termino comprimo idem. How se mete? Não, não, não, حرفي ومفارقة تتواي ما la يعني حاولت نتر هنا شوتي رامي نتر العشان وتوتي سيغا ها بس اليوم حاول كيسي تبكي وكاكا اليوم ما No. تبكي más llama en chicas si hagas que guste la oficina. Mi gente, yo casi hace pan de han es Mi hija no hay que te pagan. Aquí, Martín, me cago. Gracias.